ابو علي قال شيخنا الحر جسد روح تسامح لليمن دون غضب سلام بالمن يا يا دان يا دان يا دان ويا دان وابو علي قال شيخنا الحر جساد روح حتى سمح للجميع دون غضب سلام بالمليار للشيخ احمد المسبح يكتب براس البياضه سلام بالمليار للشيخ احمد المسبحي يكتب برأس البياضة هلا واسيلو سيل كبدي ابو علي قال شيخنا الحر جسد رحت تسامح أحمد المسباح يكتب براس البياضة المسباح شيخ الكرم داعم شباب الرياضة حبيب قلب الناس خالد ما خلد مشاعره بالطيب والجود فضه أحمد محمد باس غير ليس يوجد إذا حضر سبب حمس وانتفض راح التسامح للجمع دون غضب سلام بالمليار للشيخ احمد المسبح يكتب براس البياضة المسبح مقدام والكل يشهد شيخ الكرم دعم شباب ابو بقلب الناس خالد ما خلد مشاعره بالطيب والجود فضه احمد محمد باس صغير ليس يوجد اذا حضر سبب حمس وانتهى